じゃログラナマステエバディどうもなんちゃんです沢地です今日は朝一何をしますか髪を切るこれをやりたいと思います髪を切るでもねただ髪切るだけじゃないんですよそうなんです、はい、これムンバイの今ねこのこちら改造サロンスパさん来てるんですけれどもえー、ここはね何で有名かというとすごいですよすごいんですよすごいですよ髪を燃やし切るんで マジ日本じゃ絶対ありえない髪の切り方をやってくれる超デンジャラスなあの遊びなんですけどこれは、ね、遊びじゃないよ <laughs> 遊びじゃない、決して遊びではないよじゃ,、はい、じゃあ行きましょうかはいせーのチゼロえー、っ <laughs> とあのすっきりしてますそうですか じゃろくだあいいじゃんそれあいいじゃんそれあそれにしようぜすごいのあるよそれにしようぜあいいじゃんいいじゃんあこの辺ないかなあそんなイケメンになっちゃう <laughs> そんなイケメンになっちゃうあのー、どんなイですか 水ですあ水ですか水っすねなかなかさ沢地の顔をこんなドアップで見る機会はないっすよねそうっすねどうですかレア動画いや結構イケメンだと思うすげえ上からうぜ超うぜじゃろうがムンバイはよく来るムンバイは一月に1回ぐらいああ結構来るね、うん、仕事で来てます まあ、あのさっき見せてた髪の毛になるって考えると相当イケメンになるだろうねまあ髪型だけなマジで超イケメンになる内側の顔面がついていかないのかいやいやいやけど結構鼻高いよねまあね結構鼻高いよねこれ何何の動画ですかこれ PV What's this? His uh, fire haircut is old. Yeah. Nothing. Is it for burning or is it for diminishing fire? へーすげえけど結構根元にやってるから、ね、ああそうなんだあじゃああれか安全最後まで燃え切らないようにしてるの店員さんまで取ってるよねえ 結構根元に白いのいくね本当だねなんか安全のためっぽいねこう見ると剥げないといいねそれさ期待してるでしょ <laughs> めっちゃ白いの吹きかけられてるよああいくいくいくいくいくいくえもういくめっちゃ塗られてるじゃんわあちょっと緊張してきたどう 死ぬ前の一言をちょっとハゲないように頑張ります楽しみだねこれは水だねさっきこれに水入れてた、うん、これ水ですあ違う違う違うあ違う油っぽいなんかあすごいなんかね変なにあのち油系の匂いがするなんか油っちょあ本当だちょっと鼻にくるね、ううそうそうそうライター持ってよ来た来た来た来た来た 燃る燃えてる燃えてる。お燃えてるおチリチリ言ってる。わすげえ。おすごいすごいすごい。おおおおおおおお。ソーリー流れてよ。ジスティン・ビーバーのソーリーが流れてるタイミングでおめっちゃ燃えてるすげえおおすごいすごい熱い熱熱くはない全然あちょちょちょちょちょ熱い熱かったよ今 えてんじゃん超燃えてるし超やっぱ焼けてるすごい焼けてるさ切れてるおおみんな見てるもんなそんな珍しいの珍しいんじゃない珍しいかだって今店員店内にいる人全員見てるよやっぱめっちゃ距離いすごいすごいすごいすごいすごいすごいめっちゃ燃えてるめっちゃもう 髪の毛の先端焦げ焦げだよ <laughs> おおすごいなこの耳元でねチリチリ言うのが分かるんですよ減ってんのかな意外にどう下見たら減ってる髪いやなんかね、うん、燃えかすがあそういうことかそうだよね普通に切るんじゃないんだもんね、うん、切ってないそうか消えてんのかこうあのカスが はいはいはいはいはいはいいになってるねこれチリチリ言うんですよこれがめちゃめちゃすごいねおおいってるあこれ結構おおおおあいいねこれ映える映える <laughs> わざとやってんじゃないこれ超一言おお ちゃいるじゃんカメラ目線お願いしますはいあいいね <laughs> てかこの人すごくないこの人一番やけどしてない大丈夫あ減ってるわ減ってる減ってる減ってるすごいなんか絶妙な感じで減らしてるのかなうんあんまりでもなんかね普通に切った方が早い気するよねそれ言っちゃおしまいでしょじゃあロゴが結局トップ トップ切ってますあの焦げた部分をきれいに整えてます今ああそういうことかはいやっぱ焦げてんすかあんま自分で見てわかんないけど、うん、全然焦げてます焦げてんのねすげえ焦げてるすげえ焦げてる ねぎみたいサザエさんに出てきそうだね。 人生で初めてかもしれないあワックスがっつりいくだろうねこれいくだろうねこれおおあでもそれまとめたらそんなモリモリあモリモリだねすごいねインド人っぽいわ、おおそこ何なんだろうね分かんないこの突起何 Good? Yeah, good. You like? About that, sir. すごいよ。すごいよ。やめてください。ああ、いいね、いいね。なんかね、ここが、ここがペンペンペン。どっちこっちこっちか。Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nice. じゃあ、ロゴが。今回の髪の毛、どういう感想ですか、えー、とあのすっきりしてます。ですか How is his h a i <laughs> nice look. Nice. Oh, fine. Nice だそうです。感想は一言お願いします。Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. You're welcome. So please tell something to Japanese people. I like Japanese. It's my mehman. my guest. Achha. He's a professional. Thank you. Thank you. Thank you. ध न ् य व はいじゃあ最後日本のファンに向けて一言お願いしますはいえっ、ー、とスネ夫にはなりますが非常にあのすっきりとあの切ってくれますしあとあの炎もね意外と気持ちがいいですはいなのでぜひもしムンバイに来て、えー、この辺の改造サロン来ることがあればねぜひ、えー、この炎の、えー、ヘアカットぜひ試してみてくださいはい、ということでした。ありがとうございました。今日のヒーローインタビュー、サムジさんでした。 <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。 この度はご視聴いただき誠にありがとうございますかくなる動画を良きと心得ましたらおチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉お SNS のおフォロー何卒よろしくお願い申し上げます